dengan sebab Allah Taala atur belaka semua tiap-tiap perkara dalam makhluk dia ni maka setelah Nabi Musa diperanyuk di dalam peti sat ni faltaqatahu alu fir'aun setelah itu ia dipungut maknanya diambil oleh orang-orang fir'aun orang-orang di sini iaitu nya orang-orang hodok mandi terutamanya orang-orang tino Hadut mandi di tepi sungai ni waktu tu sekali dengan Asia isteri Firaun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون Ayat 7 sampai ayat 9 surah Al-Qasas. Dan kami ilhamkan kepada ibu Musa. Ilham artinya beritahu dengan secara uh, meneruh untuk faham satu-satu perkara. Ia berlainan dengan wahyu. Dan kalau wahyu ni melalui uh, malaikat yang beri galiknya kepada rasul-rasul dan uh, orang yang terpilih oleh Allah Taala. Dan kami ilhamkan kepada ibu Musa lagu mana? Susukanlah dia. Maknanya, hei ibu Musa, menyusulah anakmu ni. Dalam pada itu, jika engkau takutkan sesuatu bahaya mengenainya dari angkara Fir'aun. Sebab masa tu, Fir'aun sedang-sedang duk mengamuk. Nak bunuh budak hak dia gambar dalam mimpi dia, dalam cuang wela tu. Kena bunuh habis budak yatir. Budak tino tak apa di dijaga nyawa maknanya di dilepas tidak dibunuh maka letakkanlah dia dalam peti dan lepaskanlah dia ke laut laut di sini arti sungai ni dan janganlah engkau merasa bimbang dan jangan pula berduka cita sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan kami akan melantiknya menjadi salah seorang dari rasul-rasul kami. Jadi perkataan yang diberi tahu kepada Muk Nabi Musa ni merangkumi semua dia panggil. Crop belum habis. Mung tak sah dok bose, eh, hey Muk Musa. Kalau takut ambil anak mung boh dalam peti, peranyu. Lepas tu budak ni akan klik semula kepada mung. Dia akan menjadi, menjadi seorang rasul. Alhamdulillah. Inilah muk Nabi Musa yang yakin dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam pimpinan Ar-Rahman dia ada terjemuh lagi. 1297. Dalam ayat ini dan ayat-ayat yang berikutnya Allah Taala Allah Taala menerangkan perihal Nabi Musa alaihi salam semasa ia baru lahir dan bagaimana ia telah diselamatkan sehingga ia besar panjang dan di, di istana Firaun sebagai anak angkatnya dengan tidak disedari. Alhamdulillah. Ni kerjaan Tuhan. Kalau kerjaan manusia mustahil sama sekali Nabi Musa nak pergi selamat. Cerak dah. Kalau kira dengan otak manusia pada waktu tu cerak Nabi Musa akan dibunuh oleh Firaun. Tapi dengan sebab Allah tak ada atur belakang semua tiap-tiap perkara dalam makhluk dia ni. Maka setelah Nabi Musa di peranyuk di dalam peti saat ni faltaqatahu alu fir'aun setelah itu ia dipungut maknanya diambil oleh orang-orang fir'aun orang-orang di sini iaitunya orang-orang hodok mandi terutamanya orang-orang tino hodok mandi di tepi sungai ni waktu tu sekali dengan Asiah isteri Firaun bila dia tengok peti duk hanyu ke tepi-tepi sungai saat ni cuba kita tengok dah nota kaki alik bawah 19, 1298 yakni setelah ibunya melepaskan peti yang berisi anaknya itu ke laut lalu terdemparlah peti itu berhampiran dengan istana Fir'aun maka ia pun dipungut oleh orang-orang Fir'aun dan membawanya ke istana Alhamdulillah gamalah katanya peti yang ada budak saat ni dibawa masuk ke, ke istana Firaun. Umuh Nabi Musa pun duduk tak jauh dengan tu. Sebab apa? Sebab dia peranyuk. Mok dia peranyuk peti. Lepas tu suruh ke apa? Suruh kakak Nabi Musa hak tino. Ada di dalam ayat lepas pada ni. Suruh pergi perhati peti tu hanyuk pergi kok mana. Kakak Nabi Musa pun duduk perhati tengok Akhir sekali dia nampak peti tu giduk singgah di kawasan istana Firaun pada waktu itu Kesudahannya ia akan menjadi musuh dan menyebabkan duka cita bagi mereka. Ani ha, Tuhan royak pandak-pandak. Akhir sekali budak kecil sat ni akan menjadi seteru yang besar dengan Firaun. Akan jadi musuh besar ataupun Fir'aun anggap Musa ni adalah sebagai musuh dia di masa hadapan tapi masa masa tu dia tak gambar katanya anak kecil budak kecil tu sakni akan menjadi seorang rasul yang akan merutuhkan kerajaan dia masya-Allah nah sesungguhnya Firaun dan Haman serta orang-orangnya adalah golongan yang bersalah tu hai royak supaya pat pat hua kau kalau kita kecek muda-muda, royak pandak-pandak ingat molek Firaun dengan Haman fikir salah jadi seolah-olah katanya pada waktu tu tu dia tak ada fikir katanya budak ni hak dia duduk gambar dalam mimpi cai lew tua cing men yuk sini dia duduk gambar katanya budak budak luar ni tak tahu katanya mari mana tapi dengan sebab Allah Ta'ala atur hanyuknya peti saat ini mari di, di istana Fir'aun, bini Fir'aun iaitunya asyah orang yang berperene. Cuba perhati tak? Ayat yang ke-9. Wa qalat imra'atu Fir'aun, qurratu aynin li walak. Dan tak kalau melihat kanak-kanak itu, buka orang peti. Tengok peti, oh budak comel weh. Cuba kita gambar dia. Orang semua ni tak kira tino jatuh, terutamanya orang-orang tino. Bila tengok budak kecil dia berasa macam mana? Berasa narak lah kau dah. Berasa sedap. Sebab tu budak-budak kecil ni kita rasa nak putih, kohoh dia, rasa nak komih, nak dakak, nak peluk. Tak ada kira anak siapa pun. Lagu tu lah budak-budak kecil. Kulit hitam kulit putih terutamanya budak tu budak comel Nabi Musa ni adalah budak comel sehingga apabila Asiah bawa masuk di dalam istana kecek dengan Firaun dia kata kan dan tatkala melihat kanak-kanak kecil kanak-kanak itu berkatalah isteri Firaun 103 uh, 1300 isteri Firaun itu bernama Asiah uh, dalam tafsir katanya Asiyah binti Muzahid. Ni nama bagi isteri Firaun dah. Bernama Asiyah. Yakni sebaik-baik sahaja kanak-kanak itu dibawa kepadanya, maka timbullah perasaan eh, kasih sayangnya lalu menyatakan kepada Firaun supaya ia dipelihara sebagai anak angkat. Semoga ada kebaikannya. Ke dalam tafsir dia ayat katanya. Mula-mula tu tak? Asiah sebut katanya, eh budak ni comel weh. Kita ambil jadi anak pera, anak angkat kita lah. Pada tu, waktu tu, Asiah, dia tak ada susu. Dia tak ada susu dada dia. Dia kena ke panha melalui ke apa? Nak cari siapa untuk nak menyusu budak ni. lah, Dia kecek dengan Fir'aun. Dia kata kan, budak ni sangat-sangat elok dan moleknya. Nah, comel dia budak ni. Semoga ia menjadi cahaya mata bagiku dan bagimu. Cahaya mata ni. Kau tak ada uang cahaya tu lah. Nah, kurratu ainin. Jangan kamu membunuhnya. La taqtulu. Ni pesan Raya kepada Fir'aun. Asiyah kecek pun kecek dengan lemah lembut. Ha ni nak ayat katanya hati orang jatuh apabila orang tino kecek lemah lembut halah selalu walaupun bakai sara mano gagah sara mano orang jatuh ni dia halah dengan orang tino. Ha ni perlu kepada orang-orang tino semua pun pandai cit witia ya dengan tok laki dia dengan abel dia. Orang-orang hidup punuh dah jatuh dengan tino hidup punuh tu dengan sebab apa? Sebab orang tino lemah lembut tu. Orang tino yang pandai daya untuk lelaki dia kecek lemah lembut apa tah lagi minta maaf deh orang-orang tina pasang buka-buka tu buka ni oh orang jatuh halah piyah jatuh babak-babak-babak-babak nak jubah-jubah ha habis nyebue cuba kita gambar tak cah tak cah nak pakai duduk dalam kain kuning tina masuk pak tu habis kain-kain tak cah nyebue habis halah gitu bunuh dengan sebab apa? Orang jantan ni nak molek pun molek dengan orang tino, nak tak molek pun tak molek dengan orang tino. Berarti seni orang tino bukan semua ni. Orang tino hak tak molek tak berjuruh tu nah. Seni orang tino ni menreng mah. Kadang-kadang dengan suara dia, kelakuan lagak jale dia, dia tunjuk kepada orang jantan hak dia dek tangcai katanya, orang ni aku nak pikat hati punuhlah orang jatuh tu kalau dia ikut tak molek lah dan orang tino hak berjuru hak salihah pun insyaAllah akan jadi molek juga dengan sebab apa sebab apabila orang tino duduk-duduk beranglangของความสำเร็จ orang jatuh insyaAllah orang jatuh akan berjaya dengan sebab orang perempuan itu baik inilah yang kita duk nak nak kalau boleh kecek sebab kita duk kecek dalam tajuk ni. Kita nak jadi orang tino ni. Perangai supaya dengan Asia ni. Panah kecek. Walaupun dia duduk dengan gergasi dunia pada waktu tu. Tuhan tak ada wayak orang lebih daripada Firaun di segi jahat karuk. Dalam Quran ni Tuhan wayak Firaun masya-Allah banyak kali. Supaya saya baca wayak kepada kita kemarin tak? Iaitu nya Firaun yang Allah Taala sebut di dalam Quran ni berapa kali? 97 kali. Tu tak ada sebut dhamir lagi ni, tak ada sebut sapanam lagi. Musa Allah Taala sebut di dalam Quran 129 kali. Banyak. Sebab Musa Nabi Musa rasul Allah. Tapi Firaun yang Allah Taala wayat 97 kali, ha ni jangan duduk yen katanya apa ni? Tak masuk reng sapanam dia dengan dhamir. Dhamir banyak lagi. Firaun yang Allah Taala wayak, wayak wayat bila wayat Firaun, wayatnya ada setengah-setengah wayat dhamir, iaitu hu hu hu hu hu tu kembali kepada Firaun. No ayat tanya banyak. Gergasi dunia pada waktu tu. Masya-Allah. Pas gergasi dunia, ia gi lembut dengan sebab bining kecek molek. Ha inilah. Ulama-ulama pakat dok raya bila Firaun eh, bila Asiah kecek macam tu, Firaun kata kena amma laki fana'am wa amma li fala สำหรับเจ้าใช่แต่สำหรับฉันมันไม่ใช่ tu ketika Asiyah royak katanya budak ni kita akan ambil jadi anak angkat Firaun masih lagi duk kerah hai tak sih tak sih terima tapi Asiah kecek pikat hati dia akhir sekali. Tak apalah. Tu orang jatuh. Orang jatuh lagu-lagu mana, ya kerah, ya berkain sara mana pun, dia bining kecek je. Tak apa, tak apa, tak apa. Tak, apa. tak apalah. Ha, ambil lah, ambil, ambil, ambil. ambil. Ha, tu dah. Masya Allah. Nak. Akhir sekali, Allah Ta'ala raya, mudah-mudahan eh, ia berguna kepada kita. Ni, asyah raya kepada Fir'aun. Atau kita jadikan dia anak. Padahal mereka tidak menyedari kesudahannya. Tu Tuhan royak anakot topai. Katanya Fir'aun tak sedar, tak tahu katanya budak ni lah yang akan merutuhkan kerja dia. Ha, itulah insyaAllah ni. Kita sambung semula ayat yang ke-10 sebelah. Panjang lagi ni. Dekat-dekat dengan 50 ayat. Hubungi dengan kisah Nabi Musa yang berulai-ulai di dalam Quran. Bermula daripada suratul Baqarah. Lepas tu adanya rata-rata pada surah tu, surah ni dan sebagainya. Jadi, kita pun tak sadut puas sudah. Dengan Pak tu, oh, walaupun kita duduk dengar dah kisah dan berulir banyak-banyak kali. Anggap katanya, ini adalah ayat Al-Quran yang Allah Ta'ala sengaja sebut. Kalau dia manusia tulis dah. Misal ni, kalau Quran ni, Tuhai wi kepada manusia mung tolong ato cari orang-orang hok bijak orang hok pandai hato tak siwi sam cerak nah kalau turut saya saya nak buat pen mod mu dengan, dengan molek ni bukan kita nak pergi pindah kerajaan dak kalau wi kepada saya saya nak buat kerajaan ni jadi mod mu jadi bot dia lalu bot wa duai Allah taala sifat dia perbuatan dia gapo yang Tuhan atur so so so so reung Allah reung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam reung Nabi ada reung Nabi Nuh Nabi tu Nabi tu jadi muat muat muat muat muat muat jangan duduk capo pergi mari ulai dak tahu apa kali ha tu kalau wui kepada manusia tapi Allah Taala royak kepada Nabi sebagai tauqifi tauqifi ni artinya sudah pun ditetap dah qira'ah macam ni manusia nak gi pindah tak leh nak gi atur eh, nampak tak molek ni surah ni duduk sini atur semula yang ni yang ni dua pandang-pandang sebab hal ni adalah penetap fair daripada Allah Ta'ala dia royak kepada Nabi Nabi pun royak kepada sahabat mula surah dalam Quran eh, iaitu Al-Fatihah Al-Baqarah Al-Imran An-Nisa sapa ke surah Tunas lepas tu kita bila kita baca walaupun orang pandai bijak sara mana dah eh dalam surah surah ni ada dah kisah ni apa apa surah ni ada pula kalau siapa berani, nanti akak tangi akhirat sikit lagi. Tak tangi, tuhai tuhai, kita nak tanya sikit apa tuhai atur Quran lagi ni. Kita tak pandai ni. Ha, kita tanya tuhai. Jangan nak tanya sama-sama manusia. Manusia terima hak hak bad set, hak sudah siap dah. Kamu ha, ngaji sudah. Gitu. Gambar katanya Allah Ta'ala suruh kita usaha pehergeti amal sebab dan jadi orang baik, jadi orang berjuruh, jadi orang yang bertakwa kepada Allah we bawa diri untuk selamat dunia sampai kau boleh duduk di dalam syurga sikit lagi. Nah, insya-Allah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.